Cette belle matinée dans la vallée alpine semble si calme et sereine. Mais en fait, tous ses habitants sont occupés à leurs tâches quotidiennes. Chacun a son travail, sa mission. Regardez ce que le castor est en train de construire. Ok. Ça, on va le mettre ici. Et là, on va mettre ça ici. Regardez-le <laughs> Oh, les amis Castor construit un barrage au milieu de la vallée <laughs> Cette année, le lac monte plus haut. Et si on ne construit pas de barrage, toute la vallée sera inondée d'eau. Alors, euh, vous voyez... Euh, mais ça ne s'est produit avant et maintenant ça va se produire, c'est ça <laughs> Écoutez-moi, arrêtez Mais moi, je le sais très bien. La Lune sera très proche de la Terre. La Lune Tu veux dire que c'est la Lune qui va faire déborder le lac Laissez-le tranquille il sait ce qu'il fait S'il veut construire un mur, eh bien qu'il construise un mur <laughs> J'ai dit laissez-le Oui, laissez-le tranquille euh, Ça m'a pris tant de temps pour le construire Pastor, mais pourquoi le lac va être débordé Cette année, la lune est très proche de nous C'est pourquoi la marée va commencer à monter Et ça va se passer déjà demain Maintenant il faut tout réparer. Nous allons t'aider. Vraiment Merci. Personne n'a le droit de casser ce qui a été fait par un autre. Écoute, j'ai une idée. on a bien travaillé, pas vrai Ça, c'est sûr On a encore du temps avant que le soir tombe Ça vous dit d'aller se promener un peu Mais... Dis-moi, Qu'est-ce que c'est que ça Oh, salut Eh bien, c'est un barrage contre le débordement du lac. Castor dit qu'il y aura une très grande crue. S'il le dit, c'est qu'il y en aura. Castor connaît bien son affaire. Merci beaucoup de ta sollicitude, mon ami. Merci. Merci, Castor. Ça fait tellement plaisir quand on apprécie ton travail. Ce travail de Castor, c'est Castor qui a fait ça ah, voilà, c'est vrai Castor, c'est toi qui as fait ça Oui Pourquoi t'as fait ça bah, pourquoi t'as fait ça Pour protéger tout le monde du débordement du lac Et quand aura lieu ce débordement Ce soir, croyez-moi, j'en suis sûr. Tu t'es trompé, mon ami Castor Il n'y aura pas de débordement le soir Comment ça Voilà, je l'avais dit Il n'y aura pas de débordement Les amis, cassez les barrages le lac a déjà commencé à déborder. Cachez-vous, mes amis Castor Oui, aide-nous Bien sûr, on va vous aider Si vous voulez faire partir l'eau, allons réparer le barrage tous ensemble Excuse-nous, Castor. Oui, on ne le refera plus. Promis juré. Ce n'est rien. Je ne vous en veux pas. Et moi, j'aurais dit ça. Laisse les professionnels faire leur travail. Ils savent le faire mieux que tous les autres. Exactement. Et maintenant, allons chez la tante Pifi. Après un bon travail, on mérite un bon repas.